こんにちは、熱アンナと言います。4月の24日にラマダンの断食を1日だけ体験することになりました。よろしくお願いします。で、挑戦することになった理由なんですけど、僕はもともと結構ムスリムというかイスラム教の文化に興味あったんですけど、えっと、私の友達でその健康のために断食をするっていうことをやってる子が前にいてその子の話を聞くと えっと、お昼前から夕方かまあ夜ぐらいまで、えっと、8時間食べてその後は何も食べないっていう8時間食べる時間と16時間の何も食べない時間っていうのを、えっと、ずっと続けてた子がいるんですけど。で最初はどうしてそんな大変なことを 30日間もするんだろうっていう驚きが強かったんですね。まあ、その子の話を聞いたらすごいなんかすっきりするしなんか自分の中で、まあ、食べるっていうことのありがたさも分かるしっていうその健康状態も良くなるし心の面でもすごい良くなるっていうのを聞いたので、まあ、そういう効果も1日だけなんですけどどのように挑戦するかなんですけど朝の3時44分かな の前にスフールっていう、えっと、夜明け前に最後のご飯を食べれる時間があって、えっと、夕方の6時38分ぐらいにイフタールっていう、まあ、断食終わって日が沈んだ時に食べるご飯の時間があるので炊いてみたいと思います体験できたらなっていうふうに思ってます今朝8時の段階での感想なんですけど今のところは大丈夫そう このままだと辛い後半辛いと思うのでとりあえず一回もう少し寝て様子を見てみようかなと思います小鉄です4月の24日ラマダン始まってますはいお腹の調子は全然まだ空いてないですねその夜中の3時半にたくさん食べた効果が出ていてまだ余裕って感じですそしてもう12時ってことであと6時間ちょいで日没なのでいけるんじゃないかなと えっと、今日はあのちょっと健康のために水はちょっと飲むようにしてます。で水以外は、えっと、何も食べたりも飲んだりもしないっていうふうにしてるんですけど、まあ、そういう感じでやっていきたいと思います。お昼の1時ぐらいなんですけど、えっと、今コロナウイルスのせいで自主隔離期間を取ってるのでなんかやっぱお腹は空いてきていて少し空腹感があってちょっと 気持ち悪いなっていうのがありますでもまだ耐えられるレベルではあるのかなって思うのでその本当にそれこそ5時 ,5 時台とか終わりに近づいてきてるあたりが不安になったりします現在2時を回って、えー、っとバイト先の英会話教室に着きました今から23時間ぐらい働くんですけどまだお腹は余裕ですねただいま2時半ちょい過ぎくらいの時間ですなんか ちょっとネットとかスマートフォンいじってる時にご飯の映像とか画像とかが見えたりするとすごいお腹が減ってきて苦しいなって気持ちになります大体5時前ぐらいですさっきも言ったように予定がないので、えっと、家で過ごしてるんですけどお腹は普通に空いていますだいぶお腹は空いてきてちょっとしんどい感じですずっとちょっとやる気の出ない状態 家であの今研究をしてるのでなんか論文読もうかなと思ってたんですけど論文を読んでる途中に寝ちゃいましたその英会話の先生として授業するんですけども特に支障もなく、まあ、途中でお腹空すいたなとは思いましたけど普段通り仕事できましたやろうと思えばできるんだなと思いました辛いんですけどご飯食べれないから他の人が断食に挑戦している YouTube のビデオを見た時にその我慢することが大切だまあ この辛い我慢を乗り越えた先に何か感じれることがあるのかなと思ってあと2時間半1時間半かなゆっくり過ごしてもう少しだけ頑張りたいと思いますで今が6時45分イフタールの時間が始まって1日ラマダンが終了しました食べれる時間になりました夜ご飯も美味しくいただきました り大丈夫だった丸1日何も食べれない何も飲めないってわけじゃなくてもちろんその日の出前と日の日の入り後にご飯が食べられるんででまあ全体を通して感じたこととしてはやっぱ水を飲まないっていうのが、うん、若干違和感感じましたね意外と水分補給ってなんだろう意識せずに無意識的にやってるんでなんとなく水飲もうかなって手伸ばしてあ今日水飲んだらあかんわと思ったりして でも実際は半日ぐらい水飲まなくても全然生きていきましたそのさっきイフタールの時間のご飯を食べている時に思ったことはやっぱりいつもよりご飯が美味しく感じられるなっていうふうに思いましたまあ私日本人なので毎回ご飯食べる時にご飯食べる前にいただきます食べた後にごちそうさまでしたっていうふうに言って感謝の気持ちみたいないわゆる儀式みたいなものはしてるんですけど 今日はなんかその「いただきますごちそうさま」っていう時いつもよりなんか心を込めて言えたなっていう風にも感じたしご飯もやっぱりいつもより美味しさだとかありがたみがもっと感じれたすごく私の体にとって大切なものなんだなっていうのがいつもより強く実感できたかなっていう風に思います。 でやっぱり今はあの何時から何時まで食べないっていうふうに自分で決めれるっていう環境の中でやったからまだまあ先が見える、まあ、断食っていう形でやってたんですけどやっぱりこれで食べ物が今ない状態何か災害とか、えっと、大変な状況にいる中でやっぱり食べるものがないっていうのの不安感っていうのは先がしかもそれの先が見えないっていうのはやっぱり 大変なことなんじゃないかなっていうのを感じましただからやっぱりあの食事の大切さっていうのを今回身に染みて感じましたで正直1日は無理なく僕はできたのでもうちょっと続けてやってみたいなっていう気持ちはありますねその何日目ぐらいでしんどくなるのかなとか若干気になりますねもうちょっとムスリムの方の生活に近づいてみたらまた新しいものが見えるかもなって思います 30日間これが普通の生活も大学の授業とかを並行してやるってなったらすごくしんどいことだろうなっていうふうには感じましたラマタンやってる人は、うん、1ヶ月これを続けるんでやっぱすごいなと思いますねそうだなもう少し日本社会全体が、えーと、といろいろなバックグラウンドを持つ人たちをにとっていろんなバックグラウンドを持つ人たちにとって生活しやすい環境に なればいいなそういう環境づくりを私たちが積極的にすることができたらいいなっていうふうに思いますなかなかいい経験になりましたねこれからまた気が向いたらやってみようかなと思いますリフレッシングな体験に新しい体験になりましたはい以上で私の断食体験のレポートを終わりますありがとうございました以上ですありがとうございましたはいでは以上ですありがとうございました